katika kuhakikisha serikali inapanga mipango ya maendeleo ambapo inatarajia kuzindua machapisho ya taarifa za sensa ambayo yatasaidia kuleta maendeleo. Akizungumza na vyombo vya habari huko katika ukumbi wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma amesema kuwa Tarehe 15 mwezi wa nne, serikali itazindua machapisho ya taarifa za sensa ambazo zitasaidia kupanga mipango ya maendeleo. Utekelezaji wa ratiba ya sensa ya watu na makazi, kazi mbalimbali zinaendelea ikiwemo uchambuzi wa taarifa za sensa na kupata takwimu kwa mujibu wa mahitaji yanayohitajika kutokana na masuala yaliyoulizwa wakati wa zoezi la sensa ndugu wananchi na ndugu wanahabari, tarehe 15 Aprili ya mwaka huu 2023 siku ya Jumamosi tutakuwa na uzinduzi wa machapisho ya taarifa za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 utakaofanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Chuo Kikuu cha Taifa Suza kilichoko Kutunguu, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Machapisho yatakayozinduliwa yatazinduliwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Kamati Kuu ya Taifa ya Sensa ya Watu na Makazi, akiwa sambamba na Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, ambaye yeye ni mwenyekiti mwenza wa Kamati Kuu ya Sensa ya Kitaifa ya Watu na Makazi ya mwaka 2022. Katika uzinduzi huo viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wadau wa maendeleo, taasisi binafsi, wadau wa takwimu nchini na wananchi kwa jumla wamealikwa kushiriki katika uzinduzi huu kuanzia saa moja kamili asubuhi kushuhudia tukio hili muhimu la uzinduzi wa machapisho ya taarifa za sensa ambazo msingi mkuu wa utungaji wa sera mbalimbali mbali, upangaji wa utekelezaji wa mipango mbalimbali mbali ya maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, jumla ya machapisho mawili makuu yatazinduliwa kwenye mchanganuo huo wa machapisho manane ndani yake ambayo ni chapisho la takwimu za mgawanyo wa watu kwa maeneo ya utawala, chapisho la mgawanyo wa watu kwa umri na jinsia. Chap, machapisho hayo taarifa zake zimetolewa na kugawanywa katika makundi matatu ambayo ni taarifa za Tanzania kwa jumla, taarifa za Tanzania bara na, za, na Zanzibar. Hatua hii ni muhimu ambayo ni mafanikio makubwa kwa wataalamu wetu wanaofanya kazi waliofanya kazi kwa umakini mkubwa kwa kuzikushanya na kuzichakata taarifa hizi na kwa takwimu bora na sahihi kwa matumizi ya wadau mbalimbali katika sekta za elimu, katika sekta za maendeleo. Aidha, amesema kuwa machapisho hayo yatasaidia mipango mbalimbali mbali, ambayo yataleta maendeleo katika nchi. Watu na makazi yatasaidia sana katika usambazaji na uimarishaji wa huduma mbalimbali za kiuchumi na kijamii, biashara na uwekezaji. Hivyo kama dira na mwongozo dira na mwongozo na kutuongoza vyema katika utekelezaji wa mahitaji hayo ya msingi kwa wananchi wetu wa Tanzania. C, pamoja na matumizi mengine ya takwimu za sensa pia zitatumika kuwawezesha na kutunga na kufanya mapitio ya sera na kupanga mipango ya maendeleo ya utawala pamoja na kufanya uchambuzi za kitaalamu katika nyanja mbalimbali mbali za kufanya maamuzi ambayo yatawezesha sera za kijamii na kiuchumi kwa endelevu na zinazoboresha ustawi wa watu wetu. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, napenda nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutoa shukurani zetu za dhati kwa wananchi wote kwa mashirikiano makubwa waliotoa wakati wote wa kipindi cha sensa na kushiriki kikamilifu kuhesabiwa, ambapo mafanikio yake ni kuwa na sahihi zina zinazohitajika zinazohita, zinazohitajika katika kupanga mipango ya maendeleo kwa kipindi cha miaka kumi hadi kufikia sensa nyingine ya mwaka 2032. Sitiali TV.